Tenemos que salir de aquí. Vamos, funciona, funciona. Es inútil. No puedo utilizar mi magia. Vamos, Luna. Tenemos que salir de aquí. ¡Buen intento! Por más que intenten, no van a poder salir de aquí. ¡Jamás! Tengo no. Tengo que sacarlas de ahí. Todo depende de mí ahora. De ahora en adelante. Ecuestria estará cubierto por la maldad <laughs> prepárense para su destino! <laughs> Nunca lo lograrás. Vamos a lograr salir de aquí y te haremos pedazos. ¡Ay, qué ingenua eres, Celestia! ¿Quién quiere ser la primera? ¿Mm? Creo que vamos a empezar contigo, Celestia. <laughs> Dashi, tu turno. Rainbow, por favor, lo No lo hagas, por favor, reacciona dudas, por favor. Reacciona. Déjame ir. No lo haré. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Eh? Corran, ayúdenme a atraparlo. ¡Esto es la guerra! ¡Ey, bájame! Nunca lo van a lograr. Terminemos con esto de una vez. <laughs> ¡Buen intento! <laughs> Starlight, únete al hechizo. Necesitamos tu ayuda. ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Mamá? ¡Mamá! Te extraño muchísimo. No sabes cuánta falta me has hecho. No sé, mi Rainbow. Pero tú nunca estás sola. Siempre estoy contigo. Nunca olvides la gran pony que eres. Te amo, mamá. Y yo a ti. Ay, tuve una horrible pesadilla. En realidad no fue una pesadilla, pero ¿Ya todo terminó? Me alegra tanto que estén bien. También a nosotras, ¡Yo quiero un abrazo!